sasa natoa tamko. Yule meneja wa uwanja msimu uliopita mechi na mechi na Uganda, kama mnakumbuka, sio Umeme ukatika, bahati nzuri nasikia wakamwongezea mshahara, wakamwongezea na cheo, sio Na leo tena umeme umekatika, tena timu kubwa aiza Tanzania, bingwa wa nchi, unakata umeme, hatua robo fainali kwenda nusu fainali, unakata umeme. Alafu nitatarajia kesho, kwa sababu siku ya Mei Mosi sitarajii huyu mtu akiwepo ofisini. Akiwa ofisini, mimi sije uwanjani tena eh? Hata mimi. Nasema mimi kama waziri mkuu, mimi naongea kwa niaba ya mashabiki wote. Mimi nimechafukwa kwa maana yake amefanya jambo baya. Kafu anatuona, taifa anatuona, Rais anaona, dunia anatuona. Unakata umeme tunapata burudani brother. Yaani mimi nataka nishuhudie katika sio yangu, sio boy kwa macho yangu. Aenda nusu fainali unakata umeme, si ndio? Kesho ni Maimosi, yani unakata umeme, alafu nataka Dr. Mama Samia Suluhu Hassan kesho siku afanya kazi dunia na kuongezea mshahara, apandishe cheo. Hiyo si laana. Mama mpumzishe, akae pembeni kuna vijana wamesoma, wana taaluma, hawana kazi, wape kazi, wasimamie hapa huu uwanja. Hawezi kaniambia uwanja umekata umeme wa TANESCO, sio TANESCO. Hii ni mifumo ya uwanja. Kama ingekuwa TANESCO kule kote, maana katika mechi kubwa hii kafu anaangalia Rais Mr Putin walasi ameacha vita, anaangalia mechi hii, si unaelewa? Rais John Biden wa, wa, wa, wa Marekani anaangalia mechi alafu nakata umeme, watu hawaoni, alafu mimi kama waziri mkuu anasema, lakini uwanja upo kwenye matengenezo, pengine labda ungesubiri baada ya matengenezo. Hapana kaka, matengenezo ya pale, mimi ni mwandishi wakubwa, yaani sitajii, unaweza swali kama hilo. Matengenezo wanahitaji matengenezo ambayo yanafanyika pale uwanjani, sio ya kwanza. Wakasema ukarabati ambao utafanyika katika dressing wa pili wakasema anasema on the pitch, katika pitch, si ndivyo? Watatu akazungumza ni majukwaa, si ndivyo ndugu zangu? Ndiyo, majukwaa ya sikiliza, majukwaa yalifungwa wale wakarekebisha, si ndio? Aniambie ni wapi ambao katika katika ile taarifa ya kiongozi, si ndio? Hali Mayai alisema pamoja na mifumo ya umeme, wanasema kuna maintenance ndogo na maintenance kubwa. Wanasema maintenance kubwa inayokuja sasa itakuwa ni zaidi ya hii hapa ambayo imetokea, ikijumlisha mifumo ya umeme na sehemu zingine ambazo zinaonekana kuwa na mapungufu of course, kama kama una mapungufu ambayo unaniambia mwandishi, na mimi kwa sababu umeniambia sasa hivi nitachukua nitaenda kuangalia kwenye taarifa zangu, kwa sababu taarifa za uwanja wa taifa huu huu namiliki mimi kama zilikuwa mashabiki, ili niweze kujua. Washabiki wa Taba, oya Victor, tuachie Taba babu, unachelewa kufanya na waziri mkuu. Ah, Bana mwalimu, tumalizie hapa. Okay. Tuachane na masuala ya umeme. Mwalimu, kwanza leo hongereni, mmefuzu kwenda nusu finali. Wewe kama waziri mkuu, semi final, semi final wa mashabiki unajisikiaje kwa hili? Kwanza nashukuru pale walipoandika kuandika nusu fainali. Hii ni mashindano makubwa. Kuna kuna nchi nyingi wakaandika semi final. Semi final. Subiri kwanza, kwa mara ya kwanza hadhi ya Tanzania tunaona timu kubwa inaenda nusu fainali. Kwanza ni pongezi kwa rais wa nchi hii, kwa maana yake anafanya kazi kubwa kwenye michezo. Cha pili, lazima ninakumbusha hapa tarehe kumi na tatu mwaka elfu mbili na ishirini na moja kama nakumbuka mwezi wa tano nilisema injinia Hersi akishika urais wa Yanga, hii timu ndogo ndogo hizi zitachakazwa, atapeka mpaka timu nusu fainali mpaka fainali. Katafuta hizo clip nizungumze, kwa sababu nimeona mbali, unamuona rais kijana vision yake na mission yake, maono yake kabisa, unamwona huyu anataka kupeleka timu kwenda mbele, mbele zaidi, si ndivyo? Mm. Hii maana yake ni shukrani kwa Engineer S pamoja na gari mtajiri wa mpira, amewekeza fedha fedha, maana yake apata